mwebale kutuwagira mwenna abasinzira okuba nga mutugoberera kibuga kampala mutusinzira okuba nga tubaweereza ne tusaasaana ebitundu byeggwanga ebyenjawulo abatuwuliriza n'abatugoberera tubandiza mwebale kutugoberera mwebale kusabusikribinga ndowooza kati buli abasabusikribinga ne munyiga kade mutujulira buli kituteekayo wano olabirakmabeeraawo ng'olikakasimuko ogenda okulya kamesegi kakaaba nga kugamba nti ah, online media uganda enoonyereza Kwameri akyambadde atiisizatiisizza okuva mu NRM agamba ayagala akoyesa oga people power olwa enkokola ezimukubibwa akadde kano mu gavumenti nti eh, nti ate sipiika kadaga ate amwanukudde kugamba byonna oba obifunira wano era ogendayo bugenzi noonyiga kuba oti bwekya notandika okuwuliriza ensonga zetuba tunoonyerezaako eyo zennyini ensonga zentandise nazo ze ziri akadde kano mu ggwanga Minisita Amelia Kyambadde, Minisita w'amakolero, obwegassi n'ebyobusuubuzi. Kigambibwa okuba nti afunye pressure n'okukubwa enkokola okuva mu bantu abeeyagaliza bokka mu gavumenti. Nti bano bo bwe balaba nga otandise okuba omusuutibwa eri abantu oba ng'abantu bakwagala batandise okwagala n'omukulembeze eggwanga ngaakulabamu obusobozi batandika okukuba enkokola nga bakugamba lwaki ggwe lwakisinze era amawulire ge tufunye gagamba nti ameeri akyambadde akadde kano mu nrm atudde ku mpiso era ensonga lwaki temukyamulaba nnyo nga agezaako okwogerezeganya n'omukulembeze ogwanga nga bali nga mukulembeze gwanga ayogera nga luli era agezaako okuwolereza abakyala abakola mu butale n'ababoodabooda kuba n'essaawa zino okuva ku ssaawa omunaana ziri mukulembeze gwanga ze yali yateekawo wano mu ggwanga nti boodabooda kwe ziba zikoma yoomu yaleeta ekirowoozo n'ababula omukulembeze gwanga azongezeeyo kwe kuzongerayo paka saawa kumi n'emu ebyo bana nrm abamu bibaluma okulaba nga ate ameriya kyambadde yabikola era amawulire ge tufuna galanga nti singa ewatabaawo kikyuse ameriya kyambadde atuuse okwabulira ekibiina kya nrm kuba ono akiikirira mawokota mu kikole gwanga olukulu wadde ng'emabegaka awo yali yavaayo n'agamba nti tagenda kuddamu kwesimbawo mu kalulu ka bonna aka 2021 hildeman kiyaga n'avaayo n'alangirira nga bwagenda okwesimbawo mu konstituensi eyo wabula ono yaddamu neyekyusiza mu kitinga embazzi n'agamba nti nze ngenda kuddamu nesimbewo era olutalo lwamaanyi nnyo musaidirize mawokoteyo wakati wa ameria ne hildeman ekyawaliriza ne hildaman okuyimba oluyimba olukoona amaria kyambadnoza baluyita kiya kiya abasinga mwaluwulira naye ekyo kisi kye kyatuleese ensonga eri nti mu palamenti ndowooza era abasinga mwawulira nga bagezaako okumuloopebwa sipiika nti yagenze ku nbs tv neyeesabira kagwanja lamubuuza ekibuuzo ku bukadde amakumi abiri era sipiika n'abeera eh, n'akambuwala nnyo n'agamba gwe ameriya otandika otya okwesabira bakubuuza ebibuuzo ku bukadde amakumi abiri ate nga twabagana okugoogerako kuba baamubuuza ku ssente ezo yazoogerako nga naye agamba nguzi nga kyagulaempyayogera naye ameriya kyambadde yomukubazaayo ssente ekimwongedde obuganzi nnyo mu bantu wadde nga wa nrm kuba akadde kano byobufuzi bya uganda kati kizibu nnyo omupaka wa nrm okuba ng'ayina obuwagizi obw'amaanyi nga obweyongerako buli kadde ngaameri yakyambadde bwali era bonna ba nrm bamukolera nnyo okulaba nga bamusuula akadde kano ekiriwo nti ameri yakyambadde yagamba nti wataabeewo sisonga yonna ekyukamu e NRM ayinza okugisuulawo n'obwa minisita n'abusuulawo bw'ateyunge mu people power waakiri anaakoma wavuganye ku kaadi ya independent ng'agamba nti NRM ezitoye bamukubye enkokola ababana NRM balaba nti Museveni ayinza okumuwa ekifo ekinene mu kabineeti neddako singa n'aba yeesimbyewo ate aba agenda kufuuta kufuuka nnyo omusuutibwa ng'omukulembeze w'eggwanga amwesiga nnyo mu kibiina kya nrm ye sipiika kadaaga omanyi sipiika ye yeeyita untachable mu paalamenti omu era olunaku olweggulo yavuddeyo n'addamu n'ayogera ku ameri yakyambadde ng'agamba ono ye ateekwa okuyitibwa mu kakiiko akakwasisa empisa ayogere bwe kibeera nga gwa ameri akyambadde ojja ne bajeti yo ey'ebyobusuubuzi n'amakolero ne tugiyisa kiki ekibeera kikwogeza ku nsimbi ze tuba tugabye wano mu paalamenti obukadde abiri abiri obwogerako ngaani ate nga egwasabye n'omubaka ne purezidenti akubuuza ebibuuzo ye sipiika kadaga akyalemedde kagamba gwe ameriya oteekwa okujja wano mu kakiika kakwasisa empisa ntukukwasisa empisa netukubuuza kajuju gy'ebibuuzo byaffe obiddemu otubuulire otandika otya wadde ng'amawulire go gagamba nti kyagulanyi ye yandibanga kalipo yakabuuse busipiika yamudiddemu nagamba a ah, tokyalabiseeko kubanga kyogerako kituufu n'omukulembeze gwanga yakyogeddeko naye yameri yakyambadde akyamulemedde kagamba okyalina okujja wano ndowooza byebimu ku bubonero obulaga nti kyambadde afunye okuvuganyizibwa oba okutaataganyizibwa mu mirimu gye okuli direct ate nga paalamenti banne bana nrm banne be bamutandika mu nsonga zino njoozi olaba ekibiina ekiri mu byobufuzi mu ggwanga wano omuntu avaayo ngaowaamaanyi bo ge bagezaako okulinnya naye yameriya wadde nga ye yagambye nti tatidde ajja kuba ŋŋanga naye era yagambye nti singa tewatabawo kikyuse ayinza okuva mu nrm n'alaba ate kuba eddala mu ayinza okuyita n'avuganya mu kalulu ka bonna kanaaba kakumakaddako mu nkumi bbiri mu abiri mu gumu mu ssaza ery'emawokota byonna ebyo biri mu byabufuzi bya uganda byebyo byetukunoonyerezaako olunaku lwaleero media kyambadde paalamenti ate museveni simanga kabineeti ate bamulwanyisa byebyo ebyobufuzi bya uganda byebyo wadde bagamba politics is the data game mm. mubeeramu olumu obubonero bubeeraga nti ddala ebyobufuzi kazannyo kakyafu kyafu bwokagendamu mubi obubi osanga wekanga bakumadde ettoomi ddala ng'ofuuse mukyafu wabula bwokazannyo obulungi ovaayo nga tolina zambi yonna ameri yakyambadde ono kinajjukirwa nti ndoza sabiiti ewedde yavaayo n'agamba nti boodaboda mu kampala bayinza obutaddamu kuzikkiriza kukoleramu bwe banaaba baddiddemu nnyo siteegi bagenda kukomyawo siteegi abiri ku kikumi ezibadde mu kibuga kampala sinakindi zonna okuzijjamu mu kampala nga zikoma bbalibbali eyo era n'agamba nti kano akadde aka lockdown ke kaseera abagoba ba boda boda bayiye mirimu ki emirala gye basobola okukola nti omulimu gw'obwa booda booda tekitegeeza nti bw'oba oguvuddemu olwo uganda eba eweddewo era oba tokitolina kyokyasobola kukola mu nsi muno n'abawa amagezi nti mu kaseera kano aka lockdown bakozese akaseera kano bayiye kiki kyebazzaako kubanga booda booda yonga zo zandibanga tezigenda kukomezebwawo mu kibuga kampala oyo ameeri yakyambadde wadde nga yabalwanira ku luli era abawadde n'amagezi nti ekiba kituuseewo kijje nga bakitegeddeko omanye omuganda agamba ekijja omanyi kinyaga bitono yoyamari yakyambadde kankome wano tujja kuddiŋŋana omulundi oguddako mubali kutuwagira byonna byetukola wano ku online medias uganda subscribinga kino nyongero kikkaatiriza okusinga okugenda ng'onoonya vidiyo zempitirivu zetwateekayo nedda ng'onoonyamu ezirilatest obulo subscribe nga busubscribe nze n'onyinga ku kadde obeera kasimuko nga message ejeeka abo baka notification nga kakaaba nti online medias uganda eyina kyekuteereddeyo gendayonyige olabe eddala kiki tuyinza okuba tunoonyereza ku kibuuzo kyobadde maze ebbanga nga kikutakuza omutwe mbaagaliza ekiseera ekirungi akuume atakuumira mpeera